kami ay tatawagin Lahat ng mga pagsubok ay aming susuungin Umulan man o umaraw, di matutumba Sapagkat sa bandila, kami ay nanumpa Hukbong himpapawid, bakal na lumilipad Animoy mga ibon na wala kaming katulad Sa ulap at taas, kami man ay mapadpad Upang mapanatili ang aking siguridad Airbus nung tawagin, 24-7 sa gawain Nasa puso ang kap... Okay, eh, advance ay gusto kong pumasok sa pagiging advanced ROTC officers kasi gusto kong ma-enhance yung leadership, leadership ko na kung ano yung knowledge ko, may, may bahagi ko sa aking tinuturuan or sa mga kadete. And as well as gusto kong i-develop yung discipline ko, yung discipline sa sarili ko, sa, hindi lang sa pananamit, kundi pati sa attitude, attitude and kung paano ko i-handle yung ibang tao na different attitude to para makikisalamuha sa kanila. Then para sa akin yung ROTC ay isang ano malaking bagay uh, or malaking improvement ng government na activity tungo sa disiplina sa isang tao. Yun lang. At ang hindi na mapiligo buhay ng mga Pilipino At handa kaming tumulong sa lahat ng kapwa-tao Handa kaming lumaban pang kayo ay iligtas Basta Air Force ang tawagin sa mandako ng Pinas Sa pagtulong wala silang pag-alinlangan Lalo na sa mamamayan na nangangailangan We the truth Sundalo ng sambayan na nagsakripisyo para sa bayan San Mandako ng Pinas, Marawi, Sulok at Basilan Mga Pilipino, kayo pa sa salamatan Bilang ganyan pala sa pinakitang kagitingan Ang tungkulin at prinsipyo na kanilang pinasukan Taas noo sa digmaan, makikipaglaban Hindi alintana, unong pwede mangyari Basta ipagtanggol ang bayan sa mga rebelde Walas kanilang isipan ang pagsabing umatras Tuloy-tuloy pa rin sila para sa Pinas Sundalo may sinumpaan, sapat na katapat kailangan Kahit duguman ay dumana para sa ating bayan Meron tayong iba't ibang tropang kaibigan Na handang ipagtanggol ang ating inang bayan Ang hukbong katihan Gumagawa